Здорово, дорогие подписчики, с вами Фиров. В данном ролике мы будем играть игру на Дефистере 2 за мод Адон Плюс за Казахстан. Hit her Первое, что делаем в Казахстане, устраиваем революцию и образуем Советский Союз. Ладно, шутка, мы не Стас, мы не долбоеб же. Мы создаем демократическое либеральное государство, где будет православие. И каждый человек может высказывать свое мнение, кроме коммуниста. после этого реформируем экономику Казахстана и полностью реформируем армию Казахстана, потому что мы полностью должны захватить всю Среднюю Азию. Мы объявляем Узбекистану войну, потому что... потому что... Я не знаю, я не придумал оправдания. Просто потому что захотел. Ну чё, доебались, это игра. И с такими предлогами захватили всю Среднюю Азию. Гениально. Oh my god, what's up? <laughs> Ладно, но все равно за как-то нужно прокомментировать, как я захватывал Среднюю Азию, поэтому погнали. Первое, с я начал, это Узбекистан, да, ебать, я, конечно. Гениально, я просто хочу воды немного сказать, свой видеоролик намного длительным был. Первое, что мы делаем, это захватываем Ташкент. потому что вся экономическая движуха творится там, а нам нужно, чтобы блокировать их экономическую движуху, чтобы они не спонсировали армию, а мы захватили Узбекистан, шиковали, охуевали и были крутыми. И после этого Кыргызстан захватываем, потому что, потому что, ахули, блядь, потому что так надо. После Кыргызстана Таджикистан, позже Таджикистана, Туркменстана. После захвата Средней Азии мы увидели, что Иран захватывает другие кавказские или другие государства, э, расширяются их границы. Это очень сильно плохо играет на нас роль, потому что когда-нибудь этот черт на нас нападет. Поэтому мы решили, что будем первыми, кто первым объявит войну. Так я оправдываю свое нападение на Иран. И то он захватил Грузию, где находится Натурал 47. Спрашиваю вас, хотите ли вы? ролик понравился, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, потому что я очень сильно старался над этим видеороликом. И я, вы все знаете, из-за чего я вообще не выпускал видеоролик на канале. Я вас всех хотел бы поздравить тем, что у нас на канале растет аудитория, потому что месяц не снимал, а вы по сей на меня подписываетесь, это очень сильно приятно. Я, я думал, блядь, от меня отписываются да хуя человека, наоборот, да хуя человек подписал. Я хотел бы это как-то отпраздновать, и поэтому я выпустил этот видеоролик. Конечно, я посетим буду готовиться к ИНТ и все это такое вроде, и буду редко выпускать видеоролики, пока не закончу вот этот гребаный ИНТ, или не пойду в армию и год не буду выпускать видео, ебать. Это извините, Олды, за то, что я снимаю видеоролик, который когда-то снимал на канале, но из-за того, что тот видеоролик был старым, ученым и просто хуевым, я перефразировал, или как все любят делают, ремейк делал. Если хотите вторую часть, ставим лайк и подписываемся на канал. А с вами был Фира, до новых встреч, до нового вечера. Пока.